Halleluja. Wir grüßen euch aus dem wunderbaren Uganda, der Perle Afrikas. Und ich habe heute die Freude, vor mir äh, einen Pastor zu haben, der wirklich ein Wunder Gottes ist. Sein Name ist Jerome Wolf. Er ist verheiratet mit einer wunderschönen Frau, hat ein wunderbares Kindlein gerade bekommen und er ist jetzt der Pastor von einer neuen Gemeinde in Nürnberg. In Nürnberg, genau, Nürnberg, Standortleiter. Ja, Standortleiter dort. Und der ist auch im Fernstudium genau. bei äh, äh, Strahlender Freude in Pforzheim. Und sein Zeugnis ist so bewegend, dass ich äh, ihn gebeten habe, ob er nicht jetzt einmal das auf YouTube machen kann, sodass viele Menschen ermutigt werden und dass viele Menschen spüren, Gott, bei Gott ist nichts unmöglich. Und der Jeremy wird auf Deutsch sprechen und ich werde ihn auf Englisch übersetzen. So uh, I want to say it also in English. Uh, I have the joy to be here with Jeremy Wolf. He is a pastor in Germany and he has a testimony, I promise you, from zero to hero, from nobody to somebody for everybody. And I love these transformation testimonies where you see that there was no hope in a human, uh, in human uh, uh, thinking, but God, God, for God nothing is impossible and he looks not, you know, for the self-righteous, he looks for those that need him. And Jeremiah took a hold of the grace that God poured out in his life. And now we want to hear his testimony. He will speak in German, but I will translate him in English. Amen. Uh, now it's you. Okay. Um, i ich heiße Jerome Wolf. Uh, my name is called Jerome Wolf. Mama Maria hat mich ja eben schon vorgestellt. I just introduced him to you. Ich bin in Nürnberg geboren, in Deutschland. I am born in Nürnberg in Germany. Ich komme aus einer Sinti-Familie. I, I am a member of a, of a, uh, of Gypsy. a Gypsy family. Yes, Gypsy family, the lost tribe of Israel. Genau, und ähm, wir Sinti leben ja nach unserer Kultur. Ja, And we Gypsies, we live very much in our tradition, in our culture. Und so bin ich auch wohlbehütet aufgewachsen. So I grew up uh, very protected. Und hatte eigentlich schon ziemlich früh große Ziele. And uh, I was still very young when I had big goals for my life. Für mich war immer große Autos, große Uhren, Luxusleben das war immer mein Streben. My goal and my whole uh, yeah, determination was to have big cars, uh, big watches, a good, very, very blessed life. And that was, I was, what was my goals in life. Ich durfte jetzt erkennen, durch meine Autobiografie, die ich am Schreiben bin. And I'm just writing now my autobiography, uh, my life story. And I could recognize in doing this. Dass sich schon in ganz jungen Jahren falsche Denkmuster entwickelt haben. That in at a very young age I developed wrong thinking patterns. Und in meinem jugendlichen Alter wurde das dann auch stärker ausgeprägt. And uh, even while I was still young, this, uh, these false thinking patterns got even stronger. Ich, hab, um, ähm, ich war immer Handelsmann, ich habe Geschäfte betrieben mit allem, womit man Geld verdienen kann? Yeah. I didn't miss an opportunity where you could make some money. I was a businessman by the skin touched me. Billig kaufen und teuer verkaufen. I wanted to buy cheap and sell expensive. Hauptsache es bleibt viel in der eigenen Tasche. Main thing was that a lot of profit was in my pocket. Steuern zahlen kannte ich nicht. Uh, to pay taxes, that was uh, foreign to me. Erst seit ich Christ bin. Wann? Erst seitdem ich Christ But bin. Since I'm a Christian, my, my, my life Halleluja. Und ja, ich hatte auch ähm, eine Gebäudereinigung, das heißt, ich habe äh, Häuser saniert. And uh, I, my business was to, um, well, houses that were run down to get them in best order again. Ich hatte nie wirklich eine Firma. I never had a real company. Aber ich konnte mich immer gut als Firma repräsentieren. But I always represented myself well as a company. Ich habe ziemlich früh erkannt, dass ich Menschen äh, sehr gut manipulieren konnte. Und dass die Menschen mir glaubten. Und das habe ich gnadenlos ausgenutzt. Really as as um mich selbst zu bereichern. Egal wie viel Geld ich auch erbeutet habe no matter how much money I got, irgendwie war es nie genug. It was never enough. Ich wollte immer mehr und mehr und mehr. I wanted more and more and more. Und ich war ein sehr großer Lebemensch. Uh -huh. I was Lifestyle. A, I was a, a man that enjoyed living. Ich habe sehr viel gefeiert. I love to celebrate. Viel Alkohol. I drank a lot of alcohol. Frauen. I, a lot of women were my companies. Und irgendwann kam auch Kokain dazu. And at one point even drugs like cocaine came into my life. Ich denke, wenn man sich in diese noblen Kreise begibt, I think if you move in these uh, exclusive circles, dann ist der, der nächste Step zu dem Schritt Kokain nicht weit weg. Then the next step to become a drug, drug addict is not very far. Ich kann heute sagen, dass das alles eine hundertprozentige Scheinwelt ist. And I can say today with full conviction that this is a world of fantasy. Die Menschen fahren mit großen Autos vor und tragen Rolex-Uhren und, und trinken Champagner. The people drive the biggest cars, they have Rolex watches and they drink champagne. Aber in ihrem Herzen sind sie unglücklich but in their hearts they are empty and unhappy. Ich weiß es. I know it. Ich war nie glücklich. I was never happy. Never ich hatte keinen fulfilled. Frieden. I had no peace. Ich habe mich dann sehr jung auch von, von meiner ersten Lebensgefährtin getrennt. And I was very young when I separated myself from my first uh, permanent girlfriend. Mit der ich einen Sohn habe. And with that lady I have a son. Und das hat mich geprägt. And that really Uh, left a big mark in my life. Ich habe ab da nur noch im Partyleben gelebt. And from then on I had no exclusive relationships anymore. I just swam around in parties. Ich habe so viel Geld ausgegeben. I spent so much money. Dass ich es gar nicht mehr verdienen konnte. That I couldn't even earn it anymore. Und damals hatte ich zwei, drei beste Freunde. And at that time I had two, three best friends. Und man hört und sieht ja sehr viel. And you hear and you see very much. Und wir haben mitbekommen, and, dass ein Bekannter einen Betrug gemacht hat. And we realized that a, a man that we knew very well uh, was, was doing some great mischief. Als falscher Polizist. He was a false poli policeman. Er ging zu älteren Leuten. A fake policeman. He went to elderly people. Und hat ihnen das Geld und das Gold weggenommen. And he took from them money and gold. Angeblich zur Sicherheit. And he, für sie selbst. And he uh, was fake. He told them that he will secure that for them. Und als ich dieses, diesen Part äh, gehört habe, was er getan hat, And when I heard this story, ging es bei mir sofort Klick. In my mind there was an immediate click. Ich kannte ja noch viele, viele Kunden von früher. I knew many customers from before. Ich kannte viele Häuser, wo ich wusste, da sind Wertgegenstände und viel Geld. And I knew many houses where I knew there's a lot of uh, uh, expensive things in there and they have a lot of money. Und ich wusste auch, die erkennen mich nicht mehr. And I knew they will not recognize me anymore. Also hat mein ehemaliger Partner und ich den Schritt gewagt und gesagt, das probieren wir aus. and my former partner and I, we decided we will also walk in that direction. Also hatten wir den ersten Betrug begangen als falscher Polizist. So we also faked to be policemen and we, we, we, we uh, abused one person. Und es hat super funktioniert. And it worked perfectly. Wir hatten eine ganze Tüte voll Gold. We had a whole, a whole uh, bag full of gold. und eine Menge an Bargeld. And a lot of cash. Manchmal gab es auch Tage, wo wir über 30.000 Euro erbeutet hatten. And there were days when we got more than 30.000 euros a day. Aber so schnell wie es kam, so schnell war es auch weg. But as fast as the money came, that's how fast it went out. Ich habe immer über, ich habe noch mehr über meine Verhältnisse gelebt als vorher. And in that during that time I lived even beyond my circumstances as before. Ich habe auch den Durchblick komplett verloren. And I lost, I lost the uh, control of my life. I lost the view of my life. Ich wollte ganz hoch hinaus. I wanted to be at the top. Äh, so Catch Me If You Can uh, äh, Style von diesem Film. Ja. Fang mich, wenn du kannst, dem Stil. Catch Me If, I can, if You Can. Genau. Ähm, mir kann eh niemand was nachweisen. Nobody can prove anything. Größenwahnsinnig geworden. I, I, I really lost, uh, I, I lost it. Wobei ich tief in meinem Herzen damals schon immer ein schlechtes Gewissen hatte. But deep in my heart, even then, I had a very bad conscience in my heart. Und ich kann mich noch an eine Tat erinnern. And I remember of, of one incident. Als irgendwas in meinem Herzen gesagt hat. When I heard in my heart. Dreh um return. und bring's zurück. Turn around and bring all that money back. Heute weiß ich, Today I know das war der Heilige Geist, that was the Holy Spirit. der damals schon zu mir sprach. And he spoke even then to me. Das ist die Gnade Gottes. And that was the grace of God. Aber natürlich habe ich damals nicht gehört. But of course I did not listen in those days to that voice. <coughs> Entschuldigung. Und dann kam der Tag, an dem sie mich verhaftet haben. Irgendwann bricht jedes Kartenhaus zusammen. And one of these days, every, every house of lies collapses. Wir wurden verhaftet und ich bekam mein erstes Urteil von vier Jahren und drei Monaten. And I was put into prison and I was judged. And I, my, my, I got four years in prison. Vier Jahre und drei Monate. Four years and three months in prison. Und ich musste dann nach der Ur Untersuchungshaft auf Therapie. And after I, I was finished with my sentence in prison, I was told I have to go to therapy. Dort hätte ich eigentlich meine Sucht aufarbeiten sollen. And there I should have worked on my physical condition, which was totally wrong. Well. Aber mir ging es im Gefängnis so gut. Yeah, emotional condition. But I was doing so well in prison dass ich nichts gelernt hatte. That I didn't learn nothing. Ich hatte eine Einzelzelle mit Fernsehen. Oh, I had my own cell with television. Ich hatte ein illegales Handy. I had a, a, a, a mobile, a telephone. Ich hatte immer Einkauf. I, I could buy, and buy what I wanted. Ich dachte mir, so schlimm ist es ja gar nicht. And I said, well, it's not that bad to be in prison. Also ich hatte nichts gelernt. I didn't learn nothing. Ich kam nach einem knappen Jahr Untersuchungshaft direkt auf Therapie. And after a year of uh, being in prison, they put me into therapy. Und dort habe ich dann quasi meinen Alltag erstmal angefangen zu leben. And there I started living another everyday life. Es ist das Ambiente wie in einem Krankenhaus. And in that therapy there was an atmosphere like in a hospital. Keine Gitter, keine oh, Gitterstäbe. Oh, yeah, there were there was no fences. Die Türen sind immer offen. The doors are open. Telefon There's an der Wand. On, on the wall. Super. It was super. Es war für mich wie eine Entlassung. That was to me like I was in freedom again. Anstatt mich auf mein Leben und die Probleme zu konzentrieren. But instead of con concentrating myself on my life, on my future and my problems. War ich schon mit Gedanken bei der Entlassung. I was already thinking of being released from that. Und bei der nächsten Betrügereien. And how I could cheat people outside again. Ich habe keinen Alkohol mehr getrunken und keine Drogen genommen. I took no drugs anymore and I didn't drink alcohol anymore. Also dachte ich, wenn ich jetzt die gleichen Betrügereien mache wie früher, dann werde ich schnell super reich. And I thought, well, if I continue a life of cheating uh, and abusing people, then I will be rich very fast. Dort habe ich dann einen Kollegen kennengelernt. And there I met a man. Auch aus einer Sinti-Familie. Also a gypsy. Und wir sind zusammen in ein Zimmer gegangen. And we went together in one room. wir hatten uns sprichwörtlich gesucht und gefunden. And we literally have been seeking each other and we found each other. Was der eine nicht wusste, wusste der andere. What the one didn't know, the other one knew. Wir haben uns über unsere Straftaten unterhalten. And we talked about our, you know, our, uh, you know, judgments that we got. Und er sagte, er hatte Drogen verkauft. And he said I was selling drugs. Er hatte über sechs Jahre. And he had over six years in a prison. Und wir haben dann kalkuliert, wer mehr verdient hatte. And we made calculations who earned more through his lifestyle outside. Und wir haben rausgestellt, er. And we found out he earned much more money than me. Mit, ähm, sage ich jetzt mal, noch schwächeren Drogen wie Marihuana oder he, Amphetamin. He, he sold uh, marijuana, uh, marijuana, which was not the, the, the strongest um, what, what do you call it? Drogen. Uh, the drug, the strongest drug. Und ich habe ihm damals die Frage gestellt, ob er schon mal daran gedacht hat, Kokain zu verkaufen. And I asked him the question, did you ever think of selling cocaine? Und er sagte, ja, warum nicht? He said, yeah, why not? Er hat die Leute dazu. I have the people can, that can do it. Der nimmt ein Kilo. This one takes Der a nimmt kilo, ein Kilo. This one takes a kilo. Der nimmt wahrscheinlich auch ein Kilo. And this one also takes a kilo. So drei, vier, fünf Kilo so three, four, five kilos of cocaine. Ist im Monat möglich. Is, is possible a month that we sell. In Mathe war ich immer ziemlich gut. In mathematics, I was always very good. Also sind bei mir die Dollarzeichen gekommen. So I saw all the dollars. Und ich sag, hey, pass auf, ich habe da eine Idee. And I said, wait a minute, I have an idea. Ich hatte schon Ausgang, er noch nicht. I already could leave that that place, that uh, that uh, rehabilitation station. Also wollte ich. He, he was not allowed to go out. Ich wollte dann äh, gewisse Leute kontaktieren. And I wanted to contact certain people. Und er wollte seine Leute kontaktieren. And he wanted to contact his people. Das hat aber nicht so ganz geklappt. But it did not work out as we wanted. Und dann waren wir ein bisschen enttäuscht. Then we were a little disappointed. Aber dann sagte mein Kollege, And then my colleague said, ich habe auch viele Freunde. I also have many friends. Die haben sehr viele Drogen. They have many drugs. Zwar kein Kokain, no cocaine, aber Crystal Meth, but crystal meth, Marihuana, marijuana, Amphetamin, what? Amphetamin, amphetamine. also Speed sagt man auch. Oh, speed, Straße. speed, okay. Und die könnten sofort liefern. And they could uh, immediately bring us those drugs. Paar Kilo, kein Problem. Now, a few kilos, no problem. Und ich hatte gemischte Gefühle, was das And I had mixed feelings about that. Aber ich hatte Geldgier. Uh, but I had a love of money, greed of money. Also haben wir die Kontakte hergestellt. So we worked on establishing those contacts. Und ich habe das erste Kilo Crystal Meth bekommen. And I got the first kilo of crystal meth. Ich wusste eigentlich nicht, was ich damit machen sollte. Das war nicht meine Kategorie von Freunden. That was not my category of friends. Aber ich habe ziemlich schnell ein, zwei gute Abnehmer gefunden. But very fast I found one, two people that would, would buy this, these drugs. Und hatte einen Umsatz von fast über 30.000 Euro in drei Wochen. And in three weeks I had over 30.000 Euros. Und ich dachte mir, wow, das And geht I ja thought, gut. Wow, that works well. Bring ruhig mehr. Bring more. Und wir hatten dann einen vereinbarten Zeitpunkt für die nächste Lieferung. We arranged a certain time for the next uh, for the next drug uh, that they should bring us. Aber irgendwie habe ich in meinem Herzen auf einmal Unfrieden über alles bekommen. But suddenly I got such unrest in my heart over this whole of all these dealings. Ich hatte sogar einen Traum. I even had a dream. Dass ich wieder im Gefängnis war. That I will be put back into prison. Und in diesem Traum hatte ich zehn Jahre Gefängnisstrafe. And in this dream they gave me 10 years of prison. Das habe ich noch, noch nicht oft erzählt, diesen Traum. On this dream I haven't told many times mein yet, Herz erinnert mich gerade daran. But my heart just tells me now. Und ich hatte es aber nicht wirklich für ernst genommen. But I didn't take it very serious. Naja, ein Traum. Well, uh, what is a dream? Und die Lieferung aufzuhalten, funktioniert dann auch nicht mehr. And to stop the delivery of those drugs couldn't work anymore. Die Leute waren auf dem Weg. The people were on the way. Und ich dachte mir, okay, na komm. And then I thought, okay, let them come. Nimmst du die nächsten eineinhalb Kilo entgegen? Take another one and a half kilos of drugs. Und dann kannst du ja mal Stopp machen. And then after that you make a stop. Und dieser Tag X kam. And that day X came. Und die Tüte mit dem Crystal Meth war in einem Müllcontainer deponiert. And that bag with crystal meth, they deposited it in a <clears throat> garbage can. Auf der anderen Seite war ein Supermarkt. On the other side was a supermarket. Und ich hatte acht Stunden Ausgang an dem Tag. And this day I could leave the, those, this uh, place where I was, uh, rehabilitation station, for eight hours that day. Ich war ja immer noch inhaftiert. I was still a prisoner. Ich war noch nicht entlassen. I was not ich hätte noch zwei, drei Wochen ungefähr gehabt zu entlassen. There were still two, three more weeks that were ahead of me to be released from that rehabilitation station. Aber es sollte alles anders kommen. But everything should come different. Ich bin zu dem Mülleimer I und habe die Tüte rausgenommen. I went to this garbage can and took that bag out. Und wie ich zurück zum Fahrzeug lauf? And where, as I went to the car. Ein paar Meter vorher a few meters before. Kam von der Seite ein Auto. From this side von der came Seite a car. ein Auto. From this side came a car. Vom Gebüsch sind sie rausgesprungen. From the bush they jumped out. Vom Supermarkt aus, von from, allen Richtungen. From every direction the Und alle haben die Pistole auf mich gerichtet. And all put a pistol on me. Und ich stand wie unter Schock. And I was like paralyzed. In dem Moment bleibt die Zeit stehen. In such moments their time stops. Die haben mich auf dem Boden und festgenommen. They threw me on the ground and, uh, and uh, yeah, tied me up. Und ich wusste, das war es jetzt erstmal. And I knew that was. Für ganz, ganz lange Zeit. That was now my destiny for a long time. Die haben mich auf die Wache gefahren, auf die Polizeistation. They took me to the police station. Und dann kam ich in die Zelle. And then came, I came into my cell. Und dann saß ich das erste Mal in meinem Leben und habe nachgedacht. For the first time in my life, I sat on the ground and I was thinking over my life. Und ich wusste, jetzt muss ich was verändern. Und I knew, now there needs to be a drastic change. Entweder ich sitze meine Strafe ab. Either I sit and, uh, and uh, be punished for what I just did komm raus und fang neu an. And then I come out and I begin from the very bottom. Oder ich werde mein Leben lang immer wieder im Gefängnis sein. Or I will be in, in prison on and off all my life. Ein Tag später kam ich ins Gefängnis. One day later they put me in prison. Und ich saß im Zugang in einer äh, äh das, Zugangszelle nennt sich das, so die erste Zelle, in die man kommt, okay. wenn man neu ist. And I was sitting in that cell, the first one they put you in when you are new in a prison. Und ein un unbekannter Mann war mit mir drin. And a man was sitting there with me that I didn't know. Und fragt mich, ob ich was essen will. And asked me if I want to eat something. <coughs> Und ich sag nein. I said no, thank you. Er sagt, was hast du? He said, what, what is your problem? Du bist so nachdenklich. Are you thinking about something? Ich sag ja. I said, yes. Ich glaube, ich sollte mal die Bibel lesen. I said, I think I should read the Bible. Und er schaut mich an. Ich vergesse es nie mehr. And, and I don't forget how he looked at Und er sagt, du stehst noch unter Schock. And he said, oh, oh, you are just under shock. Das beruhigt sich wieder. You will calm down again. Und ich habe gesagt, nee. And I said, no. Irgendwas ist anders. Something is different. Irgendwas passiert. Something is right now happening. Ich brauche eine Bibel. I need a Bible. Einen Tag später One day later, bin ich das erste Mal über den Gang gelaufen. I walked uh, through the hallway. Und ich frage die anderen Jungs, ähm, ob einer weiß, wo der Pfarrer ist. And I, I asked the other, uh, the other prisoners, do you know where the preacher is here? Und einer sagt mir, warum denn? And one said, Ich sage, ich hätte gerne Bibel. Why do you want to see him? He said, uh, I need a Bible. I would like to have a, a Bible. Er sagt, warte hier kurz. He said, just wait a minute. Er geht in seine Zelle, kommt raus He went uh, into his room and und gibt mir eine braune Bibel, eine Elberfelder. and gave me an Elberfelder Bible, a brown Bible. Ich werde es nie mehr vergessen. I will never forget that again. Und ich habe sie angenommen, And I took Mich bedankt, I thanked for bin that zurück in meine Zelle I went into my cell und habe sie ins Regal gestellt. and put it up on a shelf. Ich habe sie noch nicht aufgemacht, I didn't open it. Aber ich hatte sie schon mal aber I had a Bible. Das war der 31. Juli ungefähr 2015. And that was 31st of July 2015. Am 20. August 2015. On the 20th of August of 2015. Musste ich kurz zum Gericht für eine Anhörung. I needed to go to to to the uh, das Gericht to the judge to the court, yeah. Ah, okay. To hear to have my first hearing. Mm. Und an diesem Tag, and on that day, auf der Fahrt dorthin, on the drive to, the, to get there, dachte ich, wenn ich die Chance habe, haue ich ab. Ich hatte noch über zweieinhalb Jahre offen von meiner Strafe. Uh, Und dachte, ich krieg noch mal um die zehn dazu. And I thought, well, I will get ten more. Also es waren für mich so zwölf Jahre. So 12 years of prison ahead of me. Also dachte ich mir, wenn ich rennen kann, dann renne ich. And I thought, if I can run, I'll run. Und wie wir ins Gerichtsgebäude reingegangen sind, And as we walked into the courtroom, sagte eine Beamte zum anderen, one of the of the uh, policemen said to the other one, er müsste mal kurz austreten. he needs to go, you know, to the Und das war mein Signal. And that was my Ich sagte, ich komme mit. And I said, I come with you. Ich hatte keine Fesseln, I had, I was not tied up. Ich gehe mit dem Beamten rein in I, die Toilette. I walk with that uh, gentleman into the toilet. Und ich bin in die letzte Tür hinten. And I went into the last door. Und habe das Fenster aufgemacht. I opened the window. Und wie es aufgeht, bin and, ich gesprungen. And as it opened, I jumped out of that toilet. Und bin gerannt. And I ran und rennen und rennen and und ran, rennen und and rennen. And ran, ran, ich wusste nicht wohin. Ich bin einfach nur gerannt. Ich bin weggerannt vor der Strafe. I ran away from my punishment. Weggerannt vor den Konsequenzen. I ran away from the consequences. In Wahrheit weggerannt vor meinem Leben. I ran away from my life. Ich hatte kein, keine Hoffnung mehr. I had no hope anymore keine Ziele. I had no goals anymore. Und dann bin ich in ein Solarium hinein. And then I went into a shop yes. where they do solar treatments. Yes. Und da war eine junge Dame. Und ich habe sie überredet, mir kurz ihr Handy zu geben. Sie gab mir ihr Handy und ich habe jemanden angerufen. She gave me her mobile phone and I called somebody. Und habe jemanden bestellt, der mich abholen soll. And I ordered somebody to pick me up. Ich habe die Adresse durchgegeben. I gave them the address. Habe aufgelegt und mich auf die Couch gesetzt und, and uh, I, I, I finished the talk and I sat on the couch. Und zu dem gleichen Zeitpunkt hat die halbe Stadt nach mir gesucht. And at the same time, half of the city draußen, was hunting for me. Draußen durch die Fensterscheibe habe ich überall Blaulicht fahren sehen. And in that solar uh, shop, I saw the blue light cars everywhere. Ich wusste nicht, dass zusätzlich sogar Radioverhandlungen war. I did not know that they even was looking for me through radio. Später habe ich erfahren, die wollten sogar schon die Hunde loslassen. Oh, they even wanted to let the dogs after me. Aber das war nicht nötig. Aber ah, it was not necessary. Denn vorher hat mich jemand anders gefunden. Because before that somebody else found me. Als ich auf dieser Couch saß. When I sat on that couch. Total hoffnungslos. Without hope. Hat auf einmal eine Stimme zu mir gesprochen. A voice spoke to me. Und diese Stimme hat gesagt, wovor läufst du weg? And this voice told me, what are you running from? Wovor hast du Angst? What is your big fear ahead of you? Ich bin bei dir. I am with you. Und ich war geschockt. And I was shocked. Ich dachte, ich bin verrückt. And I thought I'm going crazy now. Egal wie oft ich das schon im Leben erzählen durfte. And many how, and no matter how many times I could tell this situation already in my life. Jedes Mal yeah. bin ich zugleich berührt davon every time I talk about this, I'm deeply touched in my heart. Weil es dieser lebendige Gott war. Because it was the living God. Der zu mir gesprochen hat. That spoke to me. Und er hat ein zweites Mal gesprochen. And he spoke a second time. Er hat gesagt, du kommst hier nicht weg. He said, You're not getting out of here. Aber alles wird gut. But everything will be good. Ich bin bei dir. I am with you. Ich habe sofort gewusst, das war Jesus. <clears throat> I knew immediately that was Jesus. Kein anderer Gott. Not another God. Keine Religion. No religion. Der lebendige Gott. The living God. Der auferstandene Gott. The, the one that was raised from the dead. Der einzig wahre Gott. The only true God. Jesus. Jesus Christ. Und es sind ein paar Minuten später and vergangen. A and a few minutes later. Und es kommen zwei Beamte. Two men come into the shop. Und fragen mich, ob ich der Herr Wolf bin. And ask me, are you Mr. Wolf? Und ich sage nein. <laughs> And I said, no. Und dann sind von dieser Seite auch zwei Beamte gekommen. And then from the other side Und dann too. sind noch mehr gekommen. Then more and more came. Und dann haben sie leise miteinander gesprochen. And then they spoke quietly with each other. Dann haben sie gesagt, wir müssen Sie jetzt nochmal fragen. Uh, we need to ask you again. Sind Sie ganz sicher nicht der Herr Wolf? Are you for sure not Mr. Wolf? Und ich schaue die ganzen Beamten an. And I looked at und wusste, ich komme eh nicht weg. I looked at all these policemen. Und sage, doch, ich bin's. Yes, I am the one. Und die waren so freundlich. And they were so friendly ich habe denen so viele Probleme gemacht. I, I caused them so many problems. Normalerweise wirst du geschlagen, wenn du so einen Aufstand machst. Normally they beat you like crazy if you do something Und die sagen like zu mir ganz freundlich. And they said to me very Sie sadly, wissen, wir müssen sie jetzt wieder mitnehmen. You know, we have to take you back. Und ich sage ja. And I said yes I know. Okay, okay. lasst uns gehen. Let us go. sie haben mir hinten die Handschellen drauf and they tied my hands in the back. Davon gibt es heute noch ein Foto. I still have a picture das wird in meinem Buch sein, that will be auf dem Cover. Book. Uh, on the cover, it will be on my book. I'm writing a book, I'm writing on my life story. Und ich kam hinten ins Auto rein and they put me und wurde zurückgefahren in die JVA. And they put me back into that, uh, yeah, a clinic where, where they wanted to transform me, you know. Und auf dem Weg zurück ins Gefängnis But on the way back to the prison da hatte ich einen Frieden in meinem Herzen, I had a peace in my heart den ich vorher nicht kannte. that I have never known before. Alles war weg. Everything was gone. Die ganze Angst, All my fear was die Hoffnungslosigkeit. All my, my Selbstanklage. All my, my, my where I uh, uh, condemned myself was weg. Alles, was mich zerstört hat innerlich. Everything what destroyed Es war me weg. inside, it was gone. Es war weg. It was gone. Ich hatte so ein Gefühl in meinem Herzen. I had such a feeling in my heart. Ich wusste, ich muss zurück ins Gefängnis. I knew I have to go back to prison. Aber in meinem Herzen habe ich gedacht, ich komme auf die Malediven. <laughs> But in my heart I was so happy as if I would go on a holiday to the to the Malediven, yeah, beautiful uh, islands. Es <laughs> ist kaum zu glauben. It's hard to believe. Aber es ist real. But it's real. Und als sie die Tür hinter mir zugemacht haben, me, ich musste dann in den Arrest. To to, uh, to <coughs> und durfte meine Sachen mitnehmen. Das ist nicht normal. normal. Da kriegst du nur einen Schlafanzug. Get, uh, pyjama, und vielleicht ein Buch. Und die sagen, Herr Wolf, nehmen Sie Ihre Sachen mit. Me, Wolf, take, take ich dachte mir, wow. I wow. Und ganz oben drauf auf meinem Korb And on the very top of that big basket that I had lag die Bibel. was the Bible. Und ich kam in diesen Arrest And I came into that jail und ich habe die Bibel aufgeschlagen bei Matthäus. and I opened the Bible in Matthew. Nur Gott weiß warum. And only By God Matthew. knows why. Ich habe nicht im ersten Mose angefangen, Matthäus. I did not start with first with the Genesis uh, first, but I started with Matthew. Ich weiß bis heute nicht warum. I don't know why. Aber es ist auch nicht wichtig. It's not important. Halleluja. Und ich lese die Bibel. And I read the Bible. Und ich fange an, einen Brief zu schreiben an meine Mutter. Weil ich wusste, sie macht sich jetzt große Sorgen. Vom Gericht abgehauen, von der Polizei verfolgt. I knew she would be very worried that I that I got out of prison, that I did all these things to escape. Also habe ich ihr den Brief geschrieben und so schreibe, Mama, mach dir keine Sorgen. And I wrote the letter and I, I told her that she must be very worried. Alles ist said, gut. Mama, don't worry. Everything will be well, everything is good. Ich habe angefangen, die Bibel zu lesen. I started reading the Bible. Und das hat mein Leben verändert. And that has totally changed my life. Und meine Mutter hat damals ihren Cousin angerufen. And my mother called her cousin. Es war Pastor Ricardo Wolf. Oh, that was Pastor Ricardo Wolf. Und sie sagt, hey, Cousin, bitte fahr zu meinem Sohn. She said, my dear cousin, please go and go into prison to see my son. Sie sagt, ich weiß nicht, was da drin passiert. I don't know what is happening there. Aber er hat mir geschrieben, er liest die Bibel. But he wrote me that he's reading the Bible. So kenne ich meinen Sohn nicht. I don't know my son like Bitte that. besuch ihn. Please go and visit him. Und der kam. And he came. Ein paar Tage später. A few days later. Und nach diesem Besuch And after that visit, hat sich mein Leben komplett verändert. My life totally changed. <coughs> Entschuldigung. Er wurde mein Mentor. He became my mentor. Ich hatte ein Jahr später mein Urteil von weiteren sechs Jahren. Uh, a year later, they gave me a judgment of six <coughs> more years prison. Also hatte ich insgesamt zehn Jahre und drei Monate. So there were still 10 years and three months ahead of me in prison. Jetzt weiß ich, was der Traum bedeutet hat. I knew now what the dream meant. Es war eine Warnung von Gott. It was a warning from God. Ich bin Gott dankbar. I'm very thankful Für jeden to God. Tag im Gefängnis. For every day in prison. Für jeden einzelnen Tag. Every day in prison I'm thanking God for. Lieber sieben Jahre eingesperrt. I'd rather be locked up seven years. Aber die nächsten 70 Jahre in wahrer Freiheit. But then the coming 70 years in true freedom. Freiheit durch Christus. Freedom Geistliche Jesus Freiheit. Christ. Spiritual freedom. Seelische Freiheit. Freedom in your soul, in your heart. Wenn ich nicht ins Gefängnis gekommen wäre. If I had not been sent to prison. Hätte ich vielleicht niemals diese Gnade gehabt, meinem Jesus zu begegnen. Yeah. Maybe I never would have had the chance to meet my Jesus. Und mein Mentor sagte zu mir, ich werde dir Bücher schicken. And my mentor told me, I will send you books. Wenn die Zeit soweit ist. When the time is right. Er war sehr sensibel. He was very sensitive. Er hat mir nicht zu viel auf einmal geschickt. He didn't send me too much Immer zur richtigen time. Zeit. Always for, at the die right richtigen time. Bücher. The right books. Das erste Buch 2016. The first book that he sent me in 2016 war über die Story von Nikki Cruz. Oh, it was the story of Nikki Cruz. Und ich lese das Buch. Und ich denke, Jesus, think, Jesus, wenn du den verändern kannst, dann kannst du mich verändern. Und dann kannst du die ganze Welt verändern. Wenn die Menschen es zulassen. Und als ich die Bibel gelesen habe, dann kam ich in Lukas 5. I came to Luke 5. Vers 31, 32. Verse 31 and 32. Und ich lese auf einmal, wie Jesus sagt, die Menschen wollten ihn anklagen, weil er mit den Sündern gegessen hat, mit and den Verbrechern. And I read that the people wanted to, to condemn Jesus because he was eating with sinners. Und Jesus sagt zu ihnen, ich bin nicht gekommen, um die Gesunden zu rufen, nicht für die Starken, sondern für die Schwachen, für die Kranken, die brauchen den Arzt. Und ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Aha. Uh-huh. And it was a uh, in verse 31, uh, in the translation it's a little shorter here. And Jesus replied to them, It is not those who are healthy who need a physician, but those who are weak. Jesus came for the weak and for the sick. They Und als, als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, Jesus, das bin ja ich. And I said, Jesus, this am I. Ich bin der Kranke. I am the sick one. Ich bin der Sünder. I am the sinner. Ich brauche Heilung. I need healing. Ich brauche Buße. I need repentance. Ich brauche Umkehr. I need a turning around in my life. Ich kann es nicht. I can't do it. Aber du hast es mir ermöglicht. But you are making it possible. Weil du mich liebst. Because you love me. Ich weiß nicht, warum Gott mich liebt. I don't know why God loves me. Ich habe oft gesagt, Gott, ich würde mich selbst nicht lieben. And I even told God, it would be hard for me to love myself. Aber du liebst mich. But you love me. Er hat mich geliebt. Uns geliebt. Und he loved all of us. Als wir noch Sünder waren. While we were yet sinners. Um uns aus der Sünde zu retten. To, to deliver us from sin. Let me see, verse 32. I have not come to arouse and invite and call the righteous, but the erring ones, those not free from sin, to repentance, that is to change their minds for the better, and heartily to amend their ways with abhorrence of their past sins. Amen. Ich hatte noch viele Jahre zu sitzen. I was uh, quite a few years still in prison. Und ich dachte immer, ich muss die zehn Jahre bis Ende machen. And I always was sure I have to finish the 10 years. Und ich habe gesagt, Gott, I said, God, ich bleibe so lange drin, I will stay in prison solange du willst, dass ich hier bin. As long as you want me Ich habe Schule gemacht. I went to school. Ich habe eine Ausbildung gemacht als Bäcker. Oh, I became a baker. I was trained as a baker. Ich durfte im Jahr 2018 And the year 2018 durfte ich das erste Mal einen Dienst machen. For the first time I did a spiritual service. Ich wusste nicht, was ein Dienst ist. I didn't know what that was. Ich war in einer Bibelstunde. I was in a Bible, a Bible course. Und es war extrem religiös. And it was extremely religious. Und der Pfarrer hat gesprochen. And the, the preacher spoke. Und ich sage, Jesus, das ist doch nicht das, was du willst. And I said, when the preacher spoke, I said, Jesus, what he's saying is not really what you Das ist doch nicht das, was da in deinem Wort steht. That's not what is in your book. Die Menschen brauchen Liebe. The people need love. Wir brauchen deinen Geist. They need your Holy Spirit. brauchen deine Gnade. They need your, your grace. Und ich bin zurück in meine Zelle und war traurig. And I went into my cell and I was very sad. Und oh, Gott sagt, mein Sohn. And God said, my son. Mach du eine Bibelstunde. You start a Bible class. Und ich sag Gott, ich weiß nicht, was das ist. <laughs> And I said, Lord, I don't even know what that is. Er sagt, egal, du weißt, wer ich bin. He said, that doesn't matter. You know who I am. Ich bin mit dir. I am with you. Und ich bin ins Schulgebäude zum Beamten. And it, I went in our school there to the to the man that was in charge. Und ich habe gefragt, ob wir einmal die Woche in einen Raum rein dürfen. And I asked him, can we go once a week in one of the rooms? Und der Polizeibeamte schaut mich an und fragt, warum? And the policeman looked at me and he said, what for? <coughs> Und ich sag, ich würde gerne eine Bibelstunde machen. And I said, I would love to give a Bible, a Bible hour. Und er schaut mich ganz geschockt an. And he looked very shocked to me. Und er sagt, das ist gut. He said, that is good. Mach das. Make it, do it die erste Bibelstunde. I had the first Bible study. 2018. 2018. In Landsberg am Lech. In, in the prison in Landsberg am Lech, in Germany. Und am Anfang waren vier Personen da. And in the beginning, four people were there. Und ich wusste nicht, was ich machen soll. And I didn't even know what to do. Ich sag Gott, ich, ich weiß da nicht, was ich jetzt sagen soll. Also habe ich einen Brief mitgenommen von David Wilkerson. So I took a letter from David Wilkerson. Es war mein geistliches Vorbild. And he was my spiritual model. Und den habe ich vorgelesen. And I read this letter. Und die Menschen waren berührt. And the people were very touched. Und ich selbst auch. And I was touched myself. Und ohne zu wissen, wie es weitergeht, And without knowing what would be next. haben wir uns jeden Donnerstag so we met every im Gefängnis in prison. getroffen, um Gott anzubeten in order um to Gott zu worship God and, and to praise the Lord. Und es ging bis zu meiner Entlassung. And up to my my, my, my being set free from prison, uh, when uh, we met every Thursday. 2020. 2020. Und an einem Tag weiß ich noch, And one day I remember, da waren über 16 Personen. There were over 16 prisoners. Kriminelle. All criminals. Von allen Nationen from all nations. Die sich treffen an einem Donnerstagabend im that, Gefängnis. That meet on Thursday night in a prison. Um in das lebendige Wort Gottes zu schauen. In order to look into the living word of God. Das kann nur Gott tun. Only God can do that. Preis dem Herrn. Nach Praise sieben Jahren wurde ich dann entlassen. After seven years they set me free. Durch Gnade. It was all grace. Der Staatsanwalt wollte mich nicht rauslassen. Yeah, der, you know, the, the, one of the high Uh, officials wouldn't let me go. Die Richter nicht. The judges didn't want to let me go. Und das Gefängnis auch nicht. And the prison also didn't want to let me go. Und Gott spricht zu mir. And God spoke to me. Wer macht deine Türen auf? Who is opening the doors ich for you? oder die Menschen? Are other people opening the doors for you or is it me? Und ich sage Gott, du. And I said, God, it's you. Und er sagt, sieben Jahre wirst du sitzen. And he said, seven years you will be in prison. Danach bist du bereit, rauszugehen und zu sagen, was ich in deinem Leben getan habe. And after those seven years, you're ready to go out of prison and tell people what I've done in your life. Und ein paar Wochen vor, bevor ich die sieben Jahre hatte, And a few weeks before uh, my seven years were finished, hat Gott alles so geführt, how God, uh, God did everything for me. dass alle, die ein Stimmrecht hatten, So everyone that had a vote on my life, alle Ja gesagt they all changed their minds. Ich habe keine Ahnung, wie das ging. I don't know how this happened. Richter, Staatsanwalt, the Gefängnis. Judges, the prison, all the people that had a Alle. to say in my life, they all agreed. Ich kam nicht mal mehr vors Gericht. I didn't even have to show up in prison. Die haben einen Fax geschickt. In, at the court anymore. Die Tür wurde aufgesperrt. They sent a, a, a fax. The door was opened. Und sie haben gesagt, Herr Wolf, Sie sind frei. And they said, Mr. Wolf, leave your faith. Halleluja. Nur Gott. Only God. Niemand sonst. Nobody otherwise. Und seitdem <clears throat> And darf since, ich meinem Gott dienen. Since then I'm serving my God. Ich bin ein Teil einer wundervollen Gemeinde. I am part of a wonderful uh, church in, uh, in the family church. It's a family church. Wir haben einen wundervollen Pastor und ein tolles Team. We have a wonderful pastor and a very good team. Die mit ganzem Herzen Gott dienen. They serve God with all their hearts denen die Liebe Gottes am allerwichtigsten ist. And for those, the love of God is the number one. Gründet jetzt noch weitere Standorte. And this a powerful God is giving us more and more places where we in can establish churches in Germany. Weil Gott die Menschen retten will. Because God wants to save people. Und wir dürfen ein Teil davon sein. <clears throat> And we are allowed to be a part of it. Seine Gnade und seine Liebe mit der Welt zu teilen and he wants us to share his love and, and everything that he has accomplished for us with the world. Halleluja. Halleluja. Gelobt sei Gott. Let's praise the Lord and give him all the glory and honor. Ich möchte euch ermutigen. I want to encourage you. Egal wie aussichtslos das Leben manchmal ist. No matter how how your life has lost every future hope ob eure Kinder drogensüchtig sind, if your children are on drugs, depressiv, if they are depressive, Alkoholiker, alcoholics. egal welche Sucht, welches Problem. I don't care what what problem they have. Kein Problem. No problem. Ist zu groß für Gott. No problem is too big for God. Denn Gott ist immer größer. Because God is always bigger. Und er kann jedes Problem lösen. And he can solve every problem. Wir müssen nur unser Herz öffnen. We only need to open our heart. Jeremia 29. And Jeremiah 29 it says. 13 bis 14. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. 13. Uh, Jeremiah 29. Then you will seek me, inquire for and require me as a vital necessity and find me when you search for me with all your heart. And then it says in verse 14, can I read it too? Bitte. The, the, verse 14, I will be found by you, says the Lord, and I will release you from captivity and gather you from all the nations and all the places to which I have driven you, says the Lord. And I will bring you again to the place from which I caused you to carry carried away captive. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. That's a promise to all of us. So don't ever give up trusting God for your own life, but also for the lives that God has entrusted to you. For Him, nothing is impossible. Hallelujah. Keep your faith in Him and know that Jesus has paid for everyone the full price. Otherwise, He could have not said, It is finished. But it is finished. Believe God under all circumstances, and you will not be disappointed. God cannot do two things. He cannot lie and he cannot disappoint those that trust in him 100%. Amen. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Yeah. I thank God for this powerful testimony and how honest he is about it. And you know, there's many people out there in this world that are caught up in the love of money. And they are on a track that goes down, down, down. Because the love of money is the root of all evil. And God wants us to come into His love relationship where He meets all our needs according to His riches in glory. Amen. And I tell you one thing God gave him the most beautiful wife, <laughs> and now he has Amen. the most beautiful child, and he is now a brother that really knows the love of God and gives the love of God. Shalom, shalom.